Ano sila? Ano siya si Black Meat? Oh. Asa Jiwo? Jiwo! Shh! Jiwo! Jiwo! Gandam! Tawag ka, Ragod King? Yeah! Oh, may 3.5 lang na budget diri. Makasi makaligo na mong dagat. Oh, pangmasa lang. Oh. Hmm. Day, tabang dai. Welcome to my vlog. Si Lipstick Daya. At one yung upload sa kong YouTube. Welcome to my vlog, Dahil pangitayra ko dahil kinsa ng tagian ng one day o oh, gagils day. Palit daw siya gagils. Oh, mana siya dito atbang na ang atbang samal. Oh, narami diri oh. Kanang inato lang na maka oh, walay entrance dire, makaligo na tao. Oh. Pag Domingo diri, Sabado Domingo daghan kay tao, guys. Maraming tao dito pag Sunday at Saturday. Oh, namulbos na siya oh. Hmm. Smile, dai. Oh, nagisgot na sila og to, oh. <laughs> Hello guys! Welcome to my vlog! Ari siya lao, oh, nagtad-tad. May si Blackmate, nagkuan siya. Nag Magimo na siya kinilaw. Na, oh. Mamasol pag yun ni siya karon. Masol yun lang, nagtaga na lang. Nagtaga na lang. Oo. Oh. Ang buta na ni mong taga-break? Muna nindot na rilguan kay budget. Maka-budget ka. Hindi nakakaligo. kakaligo. Oo. Oh. 200 lang ang lamisa. Nay, sili pa. Na, palit ko, no? Ado. Oh. Ay, limon. Limon nga, bali ba hindi ng limon? Na, manok bisaya. Ah, pijupian din ada ada. Eh, dia mana ni? Paano ni? Ni siya diri. Wapo. Pangmasa lang. Nanakay 3-5 budget birthday. Nanay Inila, nanay Sinugba, nanay Manok, Bisaya. Nya, 200 la ang rent sa lamisahan. Ah. Pwede na kaligo dagat. Eh, eh nang saat bang samal na siya. Asan naman tong birthday si, si Libran? Nagpalit pa. sa Davao. Patay no! Una siya si Ruth. Yeah, goggles! Nakapalit ka? Ay, nakabuang sila mga bata. Gusto mo palit og goggles. Kasi ang block me. Tagay na yun? Para, para dadagan yung mga, ang, mga viewers pa puro sila hubog. Yeah, dali dali ya! na sila mga palahubog kay na sila. Kini sila taga-tigato rin niyo. Muna sila mga kuanin sila ng mga mga tanduay ray wala ani. Ay. Ah, tanduay ray wala ani. Dabaw ni guys. Muna siya pandiri mga ma maapord-apord na dagat. Malingaw na yung mga anak. Dabaw, dabaw. Di dabaw, babaw. Kamu ah, nih wala akong birthday celebrant. Sana. Ina, welcome to my vlog. Wala siya sa Alpabida. Ngingim. Wala sa Alpabida. Islip. Islip. na, dagan na, dagan. Lagi tawag ko. Dagan eh, ko dito. Ganina no. Oh. Yan dito siya. Gutay. <laughs> Yung na ganina oh. Piste, pero ano, wag gitawag. Munin lami kaayo. Kilaw, basta kilaw gani is the best. Parisa na siya kanduay. Ah. Tubig ni no. Dilit ang duay. Ya, lekan hostalero. Nah. It's not tilapia, it's it's the. Wane, tambal ya tambal. Tambal gutom. kaya may liw dagat. Ay, sa sa Halang pa kayo mga toksin. sili. Ate, ate, ate, halang. Sila sili kaya. Hindi, Dili po kanong tibig. Dali, kayo ko nang Okay, Lord, bantayan ninyo! Oy, Sir Pabida! Lord, ipabantay ko kiri rin malamang! Nagluto na sa tanong lang. Sir Pabida! man di bukog ko eh. May balas. Kaon oh, na na. Ano ah, pa? Ay, bukog yun. Eh. Ah, Kaon ang bukog. Ano nga, namay ko. Ay, wow! Ay, dek! Wow! Nag-iba ko pala balay. Iba ko yung kunsa. Dami pang bukog. Kaon ka? Kaon ka? aku tidak ibu kan itu mumu dari tuh, macamnya. Oh. ako man ikatulo akong gipugsan. Pagtubo na pod, pagtubo na pod ay gisurkuhan na pod. Tapon ba? Mura na sa manguma. Mura na daklet niya imo sa. Asa ka lang mangita ana wata kay banana. Oh. <laughs> Te ato bakte. Oh. Surko daw. <laughs> Mura. ay gisurko nya to gyud sa mo sa black mat kay man nadagit man nimo na bata-bata man gyud sa mo gyud sobra masurko Garbis. Garbis. ikaw, ikaw, Rod. Rod. Makabuta na, rot, Ano yun? Ano yun? Rod, yun sa Rod. Ketal. Secret. Secret. Yun eh. sa muli eh. muli si Rotke. Gisurko sa atin. Pas Rote. Rot. Dahil mo si King kay si Rot mo mga mga ni. <laughs> Ingon pa si, ingon pa si Rot oh. Hala, hubog na po si Kiking. Wa na. <laughs> Ang problema si Rot, hubog Kiking. Umuwi mo. Minay, minay kan. <laughs> Rot, ang ikadlaw ka ni ang ikadlaw ka ni Ruth, di ba siya makainom si Ruth? Kani mo morot na rato ng paano ba wala na lang kapuga yun. Ilmis ka taon. Asa naman to pugaon oh, yung mayo ang suga. Wala mo gawas. Sige. Hello. <laughs> Hindi, mo ganda, mo ganda. Basta ko ikaw dahilan na. Ikaw dahilan na. Kasi yun na ito, wala ni titikot na yun eh. Wala, nakain ako eh. Nagbaktas na siya. Dugay, nakain ng katahan. Nagpro? Isa, hindi na nakakanta. Basta ba hindi eh. Amilig bulog. Hindi mo talaga mo. Mama nagkakanta, isa, dua, tulo, upat, lima, unong, bito. Bito pa. Napay trisi. Napay trisi ti kanta. Yun na, gusto ko kang kanta. Hal! Amang ka? Hal. Hal. Ah, bal, makal. Ikaw kay... Ayun, di ko. Ay, sir, katataon ta kag kaming back to Mindanao. Tunga ta. Ha? Tunga ta. Taas ba? Ayun, yung udah, busyong masana, udah busyong kay... Ah, 35, 35k ang baligya daw. Karena matahap ko lang, mag-online ka. Ganit. Hindi mo gikalot diha taon. Panipan. Ipahingan. Mang, mangpaon sa isda ba? <laughs> eh, mamingwit no? Lipliyok ko. Lipliyok. What is dagat ba? Uy, kuhaan nga. Oh. Udra pa. Bro. oh. Ah, ah mo na yung wati sa dagat? oh, ipanipan. Ipan, ipan. Ten, tapila na ten, kanay. Madam. Pagsigo. Kami kay tag 30. Hoy, imong anak ning sunod. Atagi si Akil. Sabay-sabay ka. Tabunan pa rin mo na tanan? Ang liyak sa Napilante ang naho. Ay lagi daw biyok lagi daw. Karo wala og tiyang klaro pang ginawa. Hmm? Ano? Ha? Asang kambios? At labay kambios na sa tanduay? Ah, dali. Palit daw tuyo. Papalit na tuyo, be. Ano? Palit tuyo, oh. Dahil, yung kote, tuyo, te. Tagtilay ng tuyo. Ah, 20.